願いします。

あ、人がいる。 前はスプリントで飛び出した人と合流しました。はい。もうちょっと早く言えばよかった。3人集まりましたね。 複雑すぎる 本番しげさんの配信のチャット欄を僕の録画にあのもらっていいですかそうしないと重ねて同時に見るためにはそうしないと著作権とかね 今、チャットが見えないです。だから、今日は、そこ気づ気づ気づかなかったというか。はい。ああ。 ketemu 先頭残りました。 いやきついな 今アイテムないです。 对呢。 余力と相談で自己申告ですね。 集団残ります。ドラフト僕はトラック出ました でも羽捨てる勇気ないですよね。 <laughs> さすがにね。何来るかわかんない。ドラフト聞いてる時間も長いですもんね。 痛い。 <sighs> ああ。 keep, keep, keep. Thank you. 相手どうしようかな。いや、どうですかいや、アイテムキープだ。登れる気がしない。 はい。そろそろ上りかな そろそろ上りですかこれだ、 もうすぐ捕まえる。捕まえた。下りきつい。約束通り最後、聞きますから。 一つでも、 <sighs> 上行ってくださいね。 着いた。あと一山あるんですよ、どっか。油断しないでください。お願いします。 ッ出ました。 えっ、と、今の声、声聞こえました。はい。はい。聞くって言ったけど、このペースじゃ無理かもしれない。残り、残り500からじわじわ上げて、 ラスト200で、ぐらいですかね。あんま急に上げるとあれですよね、疲労しちゃうから、じわじわですよね。それ以前に立ち馬が出てったら、ついてきます。もう僕の原因は捨てたので、しげさんにあげます。 <laughs> ポイントのために走るわけじゃないと、アンダルシアでも言ってましたからね。 <laughs> きついな。 行ってくれあげます